请问到东京车站怎么走？すみません、東京駅はどう行けばいいですか？ここから歩いて10分です。从这里走到十分钟。 那边有好吃的东西吗？あそこにおいしいものがありますか？たくさんあります。还有很多很多。谢谢。ありがとうございます。 OK 何食べたいですか想吃什么想吃拉面ラーメン食べたい <laughs>